What the hell is going on? Гару украл силу Сайтамы и повторил его серию обычных ударов. Сможет ли он скопировать его серьезный удар? И будет ли он настолько же сильным? Сейчас мы с вами это и обсудим. Всем привет, друзья! Это обзор последней 210 главы манги One Punch Man. Чтобы посмотреть озвучку со звуковыми эффектами и крутым музыкальным сопровождением, нажмите на подсказку, которая появилась в правом верхнем углу. Ну а прежде чем начать, хочу хочу поблагодарить аниме Фасту за огромную поддержку на Бусти. Ссылка на его YouTube канал, а также на мой Бусти будет в описании. Итак, вернемся к манге. Гару достигает течения всех энергий и поведения всех сил во вселенной, что говорит о том, что он может скопировать любые техники и удары своих противников, что он и делает повторяет серию обычных ударов Сайтамы. Удалось ли Гару скопировать также и силу удара? Да, по крайней мере он способен скопировать обычные удары Сайтамы. А вот насчет серьезных я не могу пока что сказать. Но одно мы знаем точно. Сайтама вместе с Гару устроили аж ядерную войну, ибо взрывы настолько мощны, что сотрясают землю. Нам показывают Псайкос, что неудивительно ведь спойлерс. Ведь в веб-комиксе она также выжила. А после Тацумаки даже решила добить ее. Только вот Сайтама и Фубуки спасли ее от этой участи. Но мы не об этом. Итак, она заметила, что сила, которой пользуется Гару, божественная. А вот увидим ли мы еще Псайкос в бою? Ну, на этом поле очень маловероятно. А вот на пшеничном возможно. Ладно, шутник из меня такой себе. Больше не буду так шутить. Окей. После обмена ударов Сайтама и Гару упали в воду, но после сразу же взлетели в воздух. Мы видим, как Сайтама закрыл свой нос. Очевидно, чтобы не задохнуться под водой. Но мы-то с вами знаем, что он может и под водой дышать. Вы скажете, что? Нигде такого не было, и это невозможно. А я вам отвечу, что Сайтама может привыкнуть к любой среде, что нам показывали в битве против Орочи, когда Сайтама принял ванну из магмы. Так что вот вам и ответ. Он убирает свою руку, смотрит на нее и будто увидел свою кровь, будто он получил урон от Гарроу и говорит такой «Блин, ну чувак, я же пообещал пацану, что не получу ни царапины». То есть Сайтама получил царапину от Гарроу? Блин, да, скорее всего да, но мне не хочется в это верить. Не хочется даже видеть, как Гару дает хоть какой-то урон Сайтаме. Хоть я и люблю Гару, но если Сайтама будет получать от кого-то урон, интерес к аниме, думаю, у многих пропадет. Ведь в этом и вся фишка Сайтамы, что никто не способен даже ранить его. Ну, в финале я не против того, чтобы появился бог монстров или еще кто, с кем Сайтаме придется сразиться всерьез. Вот тогда можно и поранить Сайтаму и сломать пару пару костяшек, но до тех пор. Будьте любезны, не надо все портить. Так если Сайтама не получил урон от Гару, то что тогда? Это вода, которая случайно попала ему в нос. Все, точка. Бу-бу-бу-бу-бу, я вас не слышу. Я знаю, что вы будете писать в комментариях, что это бред полнейший. Но я также знаю, что будут люди, которые согласятся со мной. Итак, Гару использовал гамма-всплеск. Гамма-взрыв – это энергия, выделяемая умирающей звездой. И самый раз разрушительный взрыв во Вселенной который отправился и тому на Марс, Луну, Юпитер, Сатурн и так далее. Итак, нам показывают милую маску, который подошел к Флэшу и Монако и спрашивает у Флэша, какого черта с ним стоит монстр. На что Флэш отвечает, что он просто нашел экзотичного зверька, которого можно использовать как фонарик. Бедная Монако испугалась. Думаю, с ней все будет хорошо. Скорее всего, Сайтама заберет ее домой, ну или Флэш, чтобы использовать ее как фонарик. В веб-комиксе Вана Сайтама забрал к себе домой Черноса и пса Орочи и стал о них заботиться как о домашних питомцах. А вот в манге Мураты, то есть здесь, у нас есть Чернос, Пес и Монакос. <laughs> Хе-хе, Монакос. Монако. Что ж, далее. <clears throat> Гарыч приземляется рядом со всеми героями, которые были в ужасе и дрожали от страха, а некоторые даже бежали. А вот то, что сказал Флэш, мне очень понравилось. Я не думаю, что он испугался, он просто понял, что Гару сейчас совсем на другом уровне, и им ни за что его не победить. Но он не собирается сбежать. Он говорит, что бежать нету смысла, то есть он готов биться до конца, пока бьется его сердце!» О да, это настоящий герой. Также мы видим Бенга, который приполз к своему бывшему ученику, чтобы поправить ему мозги. Но Гарыч отвечает, что он дружит со своей головой и что все окей. Даже бог монстров не смог испортить его мозги, хоть тот и пытался. И теперь, получив такую силу и став абсолютным злом, но, будучи в здравом уме, он будет вершить зло. До тех пор, пор, пока не придет Сайтама и не даст ему леща. Но, как мы заметили, Сайтама куда-то улетел, и непонятно, когда он вернется. Возможно, он сразу захочет обратно прилететь Гару, но увидит вывеску о распродаже и задержится. Ну а потом по дороге домой поймет, что мясо скорее всего испортится, так как его дом уничтожили, и он не сможет ни приготовить еду, ни положить мясо в холодильник, после чего он отдаст это мясо кошкам и собачкам, а сам вернется на поле битвы битвы. Ну а там, пока там не было, Гару уже успел побить всех героев, включая С-класс. Вот так Сайтама и накажет Гарыча за все, что он сделал. И тот поймет, что никаким абсолютным злом ему не стать, пока существует Сайтама, абсолютное воплощение справедливости. Конец. Друзья, на ютубе нету монетизации, и я не получаю ничего за эти видео. Если хотите поддержать меня донатом, в описании будет ссылка на мой бусти канал. Спасибо всем за поддержку. Если понравился мой обзор, подпишитесь на канал и поставьте лайк этому видео. Ну а с вами был Аниманга. Всем пока! Пока.